ሰላም አለይኩም የእኛ ሙሽራ ስጦታ። ተጋገዙና አብራችሁ ኑሩ፣ አትናናቁ፣ ተከባበሩ። ቁራን አዲሱ ሁሌም ተማሩ፣ ቁርአን አዲሱ ሁሌም ተማሩ። ሰላም አሌይኩም የእኛ ሙሽራ አይጠፋህ የሚስትህና ላንተ አይጠፋህ በነቢይ ሱና የተጋባችሁ የእኛ ሙሽሮች ደስ ይበላችሁ ትዳር መውለድ ይሳካላችሁ ትዳር መውለድ ይሳካላችሁ ሰላም አለይኩም የእኛ ሙሽራ አሰላም አለይኩም የእኛ ሙሽራ አማናን ይዘ በሰላም ግባ ሀብትና ጤና አላህ ይስጣችን። በአላህ ተወኩል ከተጋባችን አላህ ቃል ገብቷል ሊረዝቃችሁ፣ አላህ ቃል ገብቷል ሊረዝቃችሁ። ምስኪ አብላት፣ ከለበስከው ምስኪ አልብሳት። የእኛ ያንተ ኮናት፣ ያንተ ኮናት። السلام عليك